Не Не зливай! У новій мівіні найголовніше бульйон із курячого м'яса, овочів і спецій, уварений до загостіння та упакований. Мівіна з бульйоном